стаканга коюлган суюктун көлөмүн аныктайбыз бул үчүн биз адегенде стакандын шкаласынын бөлүк маанисин аныктайбыз эң жакын жайгашкан эки бөлүктүн айырмасын табабыз белгиленбеген бөлүктөрдү санайбыз биз аспаптын бөлүктөр баасын алабыз эми мензуркага куюлган суюктуктун көлөмүн аныктоого болот жакынкы белгиленген бөлүмгө суунун деңгээлине белгиленбеген бөлмөлөрдүн санын бөлүктөрдүн баасынын көбөйтүндүсүнө кошобуз өлчөө катасы аспаптын шкала бөлүнүн жарымына барабар